ماذا هناك أيها العصفور؟ <laughs> صديقي القط ألا تعلم أن الأطفال سوف يتعلمون الحروف؟ سنلتقي نهاية المقطع ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال را زاي سين شين صاد ضاد ط ض عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون ha wow yeah wow